ni mkombozi wa Dodoma Jiji FC katika mchezo wa ligi kuu dhidi ya Coastal Union, anaitwa Laizini Hamfidhi amefunguka, sababu ambazo zilipelekea kushangilia mbele ya benchi la ufundi la klabu ya Coastal Union baada ya kufunga bao la kusawazisha. Dodoma Jiji FC ilikuwa nyumbani juzi Jumapili ya Aprili 9 katika uwanja wa Jamhuri mjini Dodoma, huku ikitanguliwa kufungwa bao la mapema katika kipindi cha pili, lakini dakika ya 86 Laizini alisawazisha timu hiyo dakika 86 akimalizia pasi ya kiungo Muhsin Malima. Bao la Coastal Union lilifungwa na mshambuliaji Maabad Maulidi kwa kichwa akimalizia cross ya kiungo Vincent Abubakari raisin ambaye aliwahi kuitumikia Coastal Union kabla ya kutimkia katika klabu ya Dodoma Jiji FC alienda kwenye benchi la ufundi la Coastal Union na kushangilia kwa nguvu, hali ambayo iliwastaajabisha mashabiki ambao walikuwa wakifuatilia mchezo huo ulioanza mishale ya saa moja za usiku. Alipozungumza alisema kwamba kwanza ndiyo mechi yangu ya kwanza kuanza katika timu na kuaminiwa na kocha Melis Medo Nimecheza Coastal Union tangu uh, chini ya umri miaka 20, nimeshuka nayo na kupanda nayo. Kuna kipindi kulikuwa na majungu, nikaandika barua ya kuomba kuondoka. Tangu nimeondoka sijawahi kukutana nao. Ndiyo, katika mchezo huu nilisema siku moja nitakutana nao na nitawafunga. Nafurahi nimewafunga. Nafurahi kwa sababu mimi miguu imeongea. Coastal naipenda na nimefunga mabao mengi sana nikiwa na timu ile. Sijafurahi nilivyoondoka kwa majungu, alisema hivyo. Na kufuatia sare ya bao moja kwa moja, Dodoma Jiji inashika nafasi ya 11 ikiwa na alama 28 huku Coastal Union ikiwa na alama 27 ikishika nafasi ya 12. Maoni yako ni yapi? Share nasi kwenye pande comment hapa. Mimi naitwa Deusivod Bismarck.